大家好，我是橘猫。今天我们来聊聊猫妈妈是怎样养育小猫的。小猫从出生到独立生活，大约需要八个星期。在这段时间里，猫妈妈喂养、照顾、保护小猫，教会它们生活常识、捕猎技巧、探索周围环境等生存本领。小猫生出后，猫妈妈会立即将胎盘吃掉。 这是猫生活在野外时留下的习惯，去除气味以防掠食者找上门，同时还能补充猫妈妈的体力。接下来，猫妈妈就会将宝宝们舔干净，聚在一起吃奶、睡觉。刚刚出生的小猫咪不能调节自身的温度，很容易受凉生病，因此需要聚在一起才能保证充足的热量。零到三星期是哺乳期。 小猫完全依赖母猫生存，为了保护小猫，母猫不允许小猫离开自己，也不许人或动物靠近。有些猫妈妈母性较强，即使是主人靠近宝宝，也会发出异样的声音，摇动尾巴，全身毛发竖立起来，给予警告与威胁。哺乳期的猫妈妈很辛苦，一方面要保证有充足的乳汁。 有温暖舒适的居住环境，还要帮助小猫排便，给它们清洁毛发，维持良好的卫生状态。另一方面，时刻保持警惕，防御外敌或来自四面八方的危险。在猫妈妈的精心照顾下，小猫们很快长大了。三星期后，它们逐渐会爬、走、跑，牙也长出一些，渐渐能吃固体食物。 猫妈妈开始教它们生活常识，亲自做示范，如定点大小便、洗脸、理毛等。六星期左右的小猫对周围的事物充满好奇，活泼好动，互相打闹玩耍。猫妈妈也会和它们玩，若它们咬疼了妈妈，猫妈妈也会用力的咬疼它。聪明的小猫很快学会了下嘴的力度，能快乐的一起玩耍。 猫妈妈会以玩耍的方式教小猫学习追逐、抓取和啃咬等多种捕猎技巧，还经常带领它们去探索周围的环境，让小猫明白危险与安全。若在野外，猫妈妈还会教小猫辨认哪些动物是猎物，哪些动物是天敌等本领，学会保护自己。八星期时，小猫已具备基本的生活能力。 同时，母乳的流出量日渐减少，最终断奶，这导致母猫体内的荷尔蒙改变，渐渐地不照顾小猫，而小猫的活动范围渐广，慢慢会走离母猫保护的范围，与母猫游戏时也会粗暴起来。母猫对小猫的存在感到讨厌，攻击小猫的情况也时有发生。有的小猫因为与母猫的关系紧张。 渐渐的无法忍耐而选择离开母猫的地盘。当母猫所能获取的食物有限时，小公猫便会被母猫首先赶出家门。若食物依然短缺，母猫会毫不犹豫的把小雌猫也赶离家园。至此，母猫与小猫完全分离，母猫完成了养育工作，小猫也开始了全新的独立生活。爱猫人。 你们家的母猫是怎样养育小猫的？欢迎留言，期待下次相见。